такой. Потом нельзя соку даже уже она چون نه چون که اون فن ته اوی te ovoj ame план работы ей просто он апата импата. Саме трудно аме я трба цевагон канзу апата импата згун пата зе трост амрик закрепит он канзу вири хам ке и чна операция унумо. Hizza nur in woin bir ko çehe ame ya viri ot ido wal halk zo hi водопровод zi kolakma. Ot ido. Inna lüksi çüne hin unu wa ina tatara frasin o yadgan wo çüne. Böyle ame urulan kwez wo. Vuçir kolaknar unu wo vucar viri aktivinde kaz участвовать unu wo halk vuçir kime gan wo çöz. Ruçi sa ame aya una informacije. То этого конвой кран. И İyi olursa. и алайса. Mikrofon. Конвой кран. Ola on sarı jabakılı. İyi xarıcı məsin Allah kimi. Sni suçna ulwa. Alis kirana verwa. Ada وصل دقيق لما وتصبح في كيلومتر نسويش متر زيت لا قلنا على ترانشي يعني بونغولي بودن alttan başlık beneşine. Kadro bir kamtoz. Turbon kukurna turbon yani tukot yok bu kalkmıyor. İki kutu çıkıyor kolay. Yani şuna ноябрь зе узра хава Allah климатит и и роз кому татраха апата и пата чуй адок зе чуй мутак зе трос яга акал и хед кад тауна ревена şöyler artına zelivatuna и полахне актив да калу часто тун пара када саба и вот бдовина Hukumar goz hanısı viri yakavçı çıkacağız. Kirma, sementar, rakar, راوي بير أخوالنا إبر قاضي لقص كل أخر بير إداري قديار وبسيروجة ورسما و صفو وبني عمدنا سقوشي أصابق والله كمك بقيمتنا الله استنوسا شوي رحم شصاب الغلط آمين قنه كسر قد خنشنا آبتا إمبتاز تروح سلوا مش نفتخان سمتر زيز apıta imputas trostunwa işte putkans metriziz. Ama seçine onu kulakla çans ya. Kalkarın çaz ola Allah kime koy. Guzu guzu bunu otu guzu bunu bilmez. Tu guzu bunu güzel go kudursan olur. Ha guzu bunu içine ha İbrahim. izvoy khars karabat ne kalkarın kime selze izvoy ya. İbrahim. Anlatlah. Hinal hiqwa keni ni gutun waqtun se saaraz ana tırbayar gayla gano. И саараз кутун ними. Kutun. В связи с чем хина Суна хима- ам авай. А готочно в нал хавал ряхуна кулук жуан эсгана эсикси ряхуна анчка агвана الصون سويزي تشام هنا صونا هما ام اول اغطشنا ونا الهوال راقنا كلوك جوان اسغنا اسكسي راقنا انشكا اغوانا شاهدنا ان كولاق اونشنا امر داخل Stres soğuçi, kipi keroçi, polis açkan oğuz, halka ayrı düzde kipi Süper. Bana tarih. Hamburg'se izvoyuz ya. Yüzdaşın çöz, bilmeyen masası, hükümet ya masayı çöz, kipi polis açkan oğuz. Ayıl ayıl uzun das Ungasus Mete yani dokumentarinde siyomka yani şey çocuğa schema yani onlar imur onların imur uzun idare rızne Biz düş hazıra milyoner kazı. İnsan milyonunda ben ne kadar gidin. Nuantuz. Çocuk yok hamsi kara gol külahında. Proyektar diyeceğiz, yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz o. İnşallah. E proyektar ki lan proyektar un kazı olacak ki organizasyon proyekt un külahçız olacak. Proyekt un kazı sakal savat. Hmm кому будет фенка мил трот охраны здесь мил трот охраны он охрану решать его а да вот здесь смета здесь пут процент вот процент уставки я ему за что здесь кто за култос о hiç konu akilla he finans yapırsa sebep göz kilin so ski amunu var Allah şükür koy halk kime kuz İnşallah. İnşallah ya. Vahid inamda siliyet başti atam rüzgar seçken murtak enek kova rüzgar. Türkler mütevazi diye yakın hakan yürütmüş dedim turgaya büyük kutluğuydu. Инна клохси вечер сопротивления у общем гене кюз водоборот хон потагалзе вечер затруднений основной. Кивата на один хикада хюхагала ергуду Я Хара вечер план. Хилит план хилит полхита мозг. Жесть там глядя вальжу его сошли не разбудеру. لقد كنت ما شاف تراكتور شافه هم هم هلا هلال رنا يقوى زهمت قطن يقوى وشتر أورلا هم چخیز که لحق یه مو تکیت کنه همه همه استوی چوی حتی همه جز مو جز جز انشالله انشالlah mahallim söz kili günah uçtadın namı. Allah şükür ki kendi kuatsi kuat kulahlar kanu çuva uşa. Hi kutus ibu. Gutuz aşkı çuva jezos. Bu şu zat sana aşkı ven evine hayta qarş ver hayta has qulu xlus. Kulayet fen qadı çalal. Abun qadı hizatı. Вот гытфар ал көзелжи. Гытфар гытал көзелжи. Аны жет Ana un kan. un kan. Un kanzu. Un kan. İnşallah. Akila hukuma hukumet ekmek, İslam'ın ekmek, Beyti ekmek her kanzu. Allah kime koy. Amin. Allah kime koy. Ceza Ho, ho. inşallah. Şunan ha. Ya teyar kazu. O. Примерно. Са полтора метри яка жара килам хик него. Он будет плавать. Да. Все, хака мокой. حق نجه از آن ویس خطای لا ام خورجه از ها ام این ها قزش همه یقال اقز این ها ام قزش این فکر این رولیک رولیک Olha aí, mano.